が止まってて日に当たるように持ってもらったんですごい腕の形が全部 아니 이게 Thank you.